लीडर द पीएलएस योगी इनकी तारीफ इनके काम से ही होगी डर्टी पॉलिटिक्स इनके आते ही खत्म बड़ा सिंपल सा है पंडा काम ज्यादा बातें कम सबका सॉल्यूशन इनका जनता दरबार कोई मजाक तो नहीं होना एम पी पाँच पा लगातार आदित्यनाथ योगी योगी योगी योगी योगी योगी योगी योगी योगी करते हैं सारे यहाँ पर पूरी कहानी सब जाने कहा कलरफुल ये कैसे सैफरन हुई and how come Ajay became a yogi ऐसा क्या हुआ सब बदलने की ठानी इफ यू वांट नो पढ़ो